ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳೋಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಗೋಸಲ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಅತಿಥಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೆಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೆಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲೋ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೊತ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸಿಂದ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ತನಕ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಿರರ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ದು ಏನಾದರೂ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೋದು ಹಾಗೆ ಬಾತ್ರೂಮಿಗೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಮೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಕ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೊಗ್ಗನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನಿರೋ ರೂಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೊಸ ಹಾಸ್ಟ್ಲು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಇರುತ್ತೆ ಸಂಜೆನೂ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ಗೆ ರೂಮ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವೇನಾದರೂ ತುಮಕೂರು ಕಡೆ ಬರೋದಾದರೆ ಈ choice best budget oriented trip ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಊಟಕ್ಕೆ ಊಟನೂ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ರೂಮು ಸಿಕ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು ಏನ್ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ <laughs> ಊಟ ಸ್ನಾನ ಇದೇನ್ರ ಆಟ ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ಎಂತ ಆಟ ಆಡೋದು ಓಹೋ ಹೋ ಅದೇನ್ರದ್ದು ಅದು ಬ್ಯಾಗಿಂದ ತಾನೆ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ರೋವರ್ಸ್ ರೇಂಜರ್ಸಾ ಸ್ಕೌಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀನು ನೈನ್ತು ನೀನು ಇಬ್ಬರು ನೈನ್ತಾ ಹೆಂಗಿದೆ ಮಠ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನೀವು ಬಂದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈವನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಜೊತೆಗೆ rovers rangers N S S N C C ಈ ಎಲ್ಲಾ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಕಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅನ್ನದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವೊಂದು ರೈತರುಗಳೇ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಅಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನದ ಅನ್ನದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನದಾನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋಣ ಇವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ ಹ್ಞೂ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅನ್ನದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಪಾರವಾಳ ಇದೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಇನ್ನೂರು ಪಾರವಾಳಕ್ಕೆ ಮೂರು ಟೈಮೂ ಬೇಕು ದಿನ ಒಂದು ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಪಾರವಾಳಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ ಇದೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಇದೆ ಹಾಂ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಯಿಸ್ಕೊತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಖಾರದ ಪುಡಿನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಂತಲೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಅರ್ಧ ಕ್ವಿಂಟಲು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಲು ಇದರೊಳಗಡೆ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅದಾಗೆ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಅದಾಗೆ ಖಾರದ ಪುಡಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆನ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೂ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಗೆ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಅಕ್ಕಿನ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಹೊಡೆಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹಾಗೇ ಬೇಕಾದರೆ ಅನ್ನನ ಬೇಯಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟೀಮ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ಟೀಮಿಂದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ಅನ್ನ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲದು ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಮೆಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಕ್ಕಿನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಪೈಪಿಂದ ಸ್ಟೀಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನ ಬೆಂದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಅದರದ ಗಂಜಿಯನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಸ್ಟೀಮ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೀಮ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿಯ ಈ ಒಂದು ಅನ್ನದಾಸೋಹದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸ್ಟೀಮಿಗೆ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಬೆಂಕಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮೊದಲ ಗುರುಗಳು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಮೊದಲ ಗುರುಗಳು ತೀರೋದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಹಚ್ಚಿರುವಂಥ ದೀಪ ಇನ್ನೂ ಉರಿತಾನೆ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗುರುಗಳು ಹಚ್ಚಿರೋದು ಉದ್ದನ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ಈಗಿರೋ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಇದನ್ನು ಉರಿತಾನೆ ಡೈಲಿ ದಾಸೋಹ ನಡೀತದೆ ಉರಿತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕು ತಿಂಡಿ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೀರಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬ ನೀರು ಕಾದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗೇಜಿದೆ ನೀರು ಎಷ್ಟಿದೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂತೀವಿ ನೀರು ಆಗೋದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ವಾದಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೇಮ್ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಸಾದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಹಾಗೆ ಸಂಜೆನೂ ಕೂಡ ಊಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಹುಡುಗರನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನೇ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನಂಗಿದ್ರು ಈ ಆವರಣದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೇ ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮನೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕಾಯಿನ್ ಹಾಕಿ ಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ